相手は黒ボンか <laughs> ついてないないきなりかよよし本気で行くぞ特分かってるけどさ少しは加減しろよな何言ってんだよ全力でやるに決まってるだろレディー ててててちょ、ちょ、ちょっとは加減しろよ。何を言ってるんだよそんなことじゃ大会を勝ち抜くなんてできないぞか、勝ち抜くも何も、俺は今、白棒に負けちまっただろうが。それもそっか。じゃ、帰ったらまたたっぷり特訓してやるからな。 なんだこいつもしかして君も大会の参加者勝負するか返事してくれよレディーファイト Thank you. 大丈夫かなおげなんだったんだ一体兄ちゃんか俺の走りを邪魔しようってや何を言ってるんだよ 僕は君の対戦相手だよやあそこのコーナーを曲がって峠を先に下り切った方の勝ちだコーナーってなんだよ峠ってどこだよレディーファイ 最後のコーナーのツッコミが甘かったみてえだな惜しいことああそうだね 今度会った時はぶっちぎってやるぜじゃあなこ壊れてこの大会にはまともな対戦相手はいないのかやっ あんたも来てたのねあんたには悪いけど優勝は私のものよよよかったやっとまともな対戦相手と会えた何言ってるのよ私と戦うってことは言ってくれるなでもあいや何も本気にならなくてもいいのよレディー ちょっとか弱い女の子に何すんのよ少しはて犯人だって本気で向かってきたじゃないかあたしはいいのよか弱い女の子なんだからか弱い何よあたしはか弱くないって言いたいのいやそんなつもりはないけど えー、っと、君も大会の選手なのうん。ま、ねえねえ、マミと対戦しようよいい、いや、あの、それはちょっと。大丈夫。マミ結構強いんだから。レディー してお母さんの病気治そうと思ったのにもうわ、分かった僕が何とかするから泣き止んでくれ本当本当本当博士に頼めばきっと何とかしてくれるようん約束だよボンバーマン ボンバーマン貴様の命我がもらい受ける何どういうことかよくわからないけれどそう簡単には負けないぞふん我も貴様のことを甘く見てはおらぬ一対一では勝敗はどう転ぶかわからぬでな我がウキキウキウキウキよしなかなか理解が早いぞ猿 なんか全然言うこと聞いてないみたいなんだけどレディーファイトいえいフフフフフ。 Oh! ビザルが我を裏切らなければ確実に勝てたものをねえ本当にこの猿君の家来なの無論見どころがあると思い我が配下にしたのだしかし無理やり連れてきたのでまだそれじゃ家来でも何でもないじゃないか <laughs> よくここまでやってきたなボンバーマンだが貴様はここでこのバグロー様の世界征服の第一歩として破れ去る運命なのだなんだとそんなことはさせないぞなあ威勢 <laughs> だけはいいなでは勝負だレディー Oh, この辺で勘弁してやろうではないかだが次は見逃さんぞ覚悟しておくのだなではまた会おう <laughs> 倒れたままかっこつけてもしょうがないぞ までやってきたわねボンバでもあなたの活躍もここまでよこれからはこのデラルの美しさが全宇宙の伝説になるのだからうっち最後まで最後まで変なやつが相手なのあら失礼しちゃうわねうわ気持ちああらウブなのねさあ私の美しさの前にひれ伏しなさい Ready? こうして数々の苦難を乗り越えて見事大会に優勝したボンバーマンしかし油断をしてはいけないぞこの世界には悪い奴らはたくさんいるのだ頑張れボンバーマン負けるなボンバーマン世界の平和は君の手にかかっているのだ のためにも特訓だやるぞ